أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا Ayat 25 sampai 28 surah Al-Isra. Setelah Allah Taala cerita hubungnya dengan beribadat kepada dia jangan syirik dan perintah supaya semua anak-anak buat baik kepada dua ibu bapa. Alhamdulillah sudah pun kita belajar dengan beberapa ayat belum pada ni. Lepas tu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungnya dengan uh, anak yang mesti berbakti ataupun taat kepada ibu bapa. Allah Taala sambung ayat selepas daripada ibu bapa ni iaitu ayat yang ke-25. Allah firmannya Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Ini kita kena yakin, kemahkan. Semua dalam hati kita, walaupun orang tak tahu. Pada zahir, orang tak tahu katanya hati kita macam mana. Tapi kita kena yakin. Rabbukum a'lamu bima fi sudurikum. Allah fi nufusikum. Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik mematuhi perintahnya, maka sesungguhnya ia, ia artinya Allah adalah amat pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Maknanya siapa-siapa yang silap salah hal lepas-lepas mari Tapi Belakang-belakang hari dia mari sesar. Teringat perkara-perkara yang tak baik dia biasa buat lepas. Mari dah. Dia selalunya bertobat. Selalu istighfar. Jadi, walaupun zahir kalau kita tengok. Kita tak ada duk berubah gapa ni. Tubuh badai kita duk lagu ni. Sepuluh tahun dulu, hari kita buat jahat, buat karut. Dengan kita zamin lah ni. Supa eh. Zahir. Tapi batin Allah Ta'ala lebih Tahu siapa yang duk gi buat perkara-perkara hak tak baik dosa besar dan sebagainya tapi bila orang tu dia bertaubat dia sesa, dia kembali semula kepada jalan yang sebenar maka Allah Taala akan ampun dosa bagi orang itu tapi syaratnya jangan dia duk gi cerita ke orang jangan duk royak duk berasa kata oh kita dulu ni biasa buat go tu buat go ni duk gi royak rata ha ni tak molek ini ah, tak boleh. Sebab tu setiap orang dia kena sanguan, katuk rahsia walaupun dia jahat sekalipun. Dia mengaku katanya dia tak best. Dia dok buat benda-benda tak baik. Misal kan, biasa minum arak, biasa berjudi, biasa berzina, biasa buat perkara-perkara hak karuk-karuk. Dia dengan Allah. Menjadi dia dengan Allah. Tak sorayak ke siapa-siapa. Istighfar banyak, minta apung banyak, sesar banyak. Lepas tu jangan duk huan kelab semula kepada benda-benda yang biasa buat lepas dah. Berhenti-berhenti sungguh, tak ada lah. ni lah ayat yang Allah Ta'ala raprakan katanya, Innahu fa innahu kana lil awabina ghafura. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat pengampun bagi siapa tu? Al-awabin. Al-awabin ni maknanya orang yang kembali, orang yang return, you turn semula kepada Allah. Klik semula kepada Allah. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia ada terjemuh lagi alik bawah. Ne dua tiga. Yakni kalau kamu orang-orang yang baik. Yang mematuhi perintah Allah mengenai ibu bapa kamu. Ha, ni, sebab ayat ni dia cium yong dengan ayat ibu bapa. Takut-takut kan? Ada setengah-setengah orang. Biasa duk terlajak dengan mak pak. Diraku kepada mak pak ni adalah dosa besar. Sebab tu Nabi, orang tanya dia dalam beberapa hadis. Nabi jawab lalu. Lepas pada al-isyraku billah. Maknanya syirik dengan Allah. Lepas pada tu orang tanya, gapo lagi Nabi dosa besar Nabi jawab lalu uququl walidain iaitu nya deraka kepada dua ibu bapa ha ni kita pun kena kena teringat sama kita dengan mak pak kita dengan Allah kita dengan manusia ingat sama eh aku ni ada kedak salah dengan mak pak biasa kedak buat gotu gani Lepas tu sengah-sengah mak pak masih ada lagi. Sengah mak pak mati dah. Ada kadang pak mati mak duk ada kadang-kadang mak duk, duk eh, apa ni mak mati dah pak duk ada ha ni kita tahu sendiri hakikat diri kita maka dia hurai di sini lalu kamu terlanjur melakukan sesuatu yang kasar terlanjur maknanya telajak jadi lambat telajak hidup buat sesuatu yang kasar terhadap ibu bapa kamu kemudian kamu menyesal dan bertaubat maka Allah amat pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Bertaubat ni maksudnya kalau dia orang tua mati dah lah. Kalau dia orang tua duk ada kita kena kita wajib kena pergi minta maaf dengan orang tua kita. Wajib. Ha ni bukan katanya tak apalah nanti tunggu hari raya nak jabat salam dengan dia nak kucuk dia jangan. Hak tu tu hari raya hari besar dalam Islam hanya dua hari ya dalam setahun. Lepas tu kita dengan teras <clears throat> terasa katanya silap salah dengan ibu bapa ni boleh katakan anak hari hari-hari kalau sekiranya kita berasa katanya kita silap dengan dia kita boleh mi okan sokmo untuk lagi minta maaf We, ibu bapa kita tolong doa kepada kita katik selik royak kepada mak pak kita apa apa ni uh, maaf kepada kita tolong doa kepada kita ya mak pak dengan anak ni ataupun anak dengan mak pak lari tak lepas dunia lari tak lepas akhirat lebih-lebih lagi kau lari tak lepas dan mak pak tak reda anak masuk syurga maka dekat situ tak tahu kalau tanya pun kita nak tak tahu kan nak jawab. Apa Tuhan awak lagu mana? Kalau misa katanya mak pak tak reda anak masuk syurga. Ada oh, situ. Tak tahu nak hukum. Apa orang dari aku kepada mak pak ni? Dia cerak kena dengan aku. Bukan katanya dia cakap orang lain pergi habis dah. Pergi sabar dah. Anak ni nak nak Tuhan nak hukum lagu mana? Nak masuk syurga pun tak boleh. Nak masuk dengan aku pun tak. Tak boleh. Dia kena ada hak mana-mana so. Allah Ta'ala hukum. Pas orang dia diraka kepada mak pak, dia cerak kena masuk neraka. Walaupun amalan banyak, walaupun kebajik kebajikan gotu gani banyak. Ya roliknya Tuhan ya tak buat lagi tu. Insya-Allah Tuhan ya tak buat orang pasal amalan banyak kebajik kebajikan banyak tapi duk diraka kepada mak pak. Ya Tuhan tak buat lagi tu. Supaya dengan Tuhan tak campur juga orang dia akhlak mulia email dia lemah tak ada ya galiknya orang dan email dia kuat akhlak dia mulia ni tu hewan jadi kuku lalu ha tu pas ah, kita pun cuba-cuba kita ubah semula yon semula aku ada gapo buat kepada ibu bapa yang gapo yang yang yang silap salah ha tu saya uh, baca dalam buku bukan buku Arab ni buku bahasa Melayu Malaysia hok dia terjemuh daripada kisah-kisah teladan dia ada satu satu cerita orang di zaman Nabi namanya Al-Qamah Al-Qamah ni ya pak dia mati dah dia ada mak lah. dia duduk dengan mak dia dia baik semua dengan mak dia taat baik patuh umur dia ni duk di antara apa ni mula-mula umur dia dengan mak dia ni tak duk tak jauh sangat dengan masjid Nabi tiba-tiba Al-Qamah pun bila dia muda dia besar dah dia raya ke mak dia katanya dia rasa nak berumah eh? rasa nak berumah mak dia pun izin tak apalah dah mak pun besar dah nak berumah bila ia berumur boleh bini, ia beralih pergi duduk rumah suku. Tiba-tiba satu hari, dalam kisah ni rakyat katanya, Al-Qamah ni berasa nak makan sekali dengan mak dia. Mak dia berasa suka hati, eh Al-Qamah. Berasa nak makan sekali ni, mak berasa suka hati. Gini lah, mak dia pun sedia makan ni, buat lauk. Gambar katanya, dah anak dengan natu nak mari rumah buat lauk sedap tiba-tiba natu dia pun maknanya bini Al-Qamah tu buat juga makan ni mari capur mari tok sekali makan ni hak mak dia makan ni hak bini dia tiba-tiba tengah-tengah duk makan tu mak dia duk hitam tengok eh Al-Qamah tak makan hak mak dia buat dia jepuk makan ni hak bini hak bini buat makan makan mak dia berasa hati masa eh apa alqamah ni dulu rak dok makan sokmo hok mak buat lata bab bobbining nampak tak ada jepuk makan ni hok mak buat dia hati dia lah. makan ni jadi lebih mak dia dia kalau makan sikit-sikit gitu tujuannya nak nak, nak jamungnya alqamah dengan isteri dia Rasa hati lama tapi tak layak. Tiba-tiba satu hari Hani takdir Al-Qamah ni jadi Gi mati dulu belum ada mak dia Dekat-dekat dengan anak mati Tak boleh mengucap Doa ah, Tak boleh sebut Orang yang mari duduk mengajar Sebut la ilaha illallah da, ah, Tak boleh sebut Tak boleh sebut siapa sebut Orang kata gini Dia ajak Nabi boleh jadi nabi pandai kan nak cara kau alqamah ajak nabi mari nabi mari pak acu duduk <clears throat> nabi tanya alqamah ni ada mak tak tengok nabi gi kok tu lalu dah alqamah masih lagi dah ada dak mak orang kata ada mari panggil mak dia mari masyaallah allah orang panggil mak dia nabi tanya lalu dah ni mukjizat yang Allah Taala beri kepada Nabi. Hai ibu, ada ke dak alqamah di aka? Mak dia jawab tanya dak. Alqamah ni baik juru. Nabi ku lalu dah. Nabi kata gini, kalau alqamah mati dengan tak boleh mengucap, kita semua nak ambil kayu api nak bakar alqamah. Mak dia bunyi katanya nak bakar alqamah ni kejut lalu dah. Oh jangan Nabi jangan jangan jangan. jangan. Nanti kita nak ingat gapo hak salah silap. Mak dia duduk tamale baru teringat katanya ya biasa satu kali. Biasa satu kali. Tergurih perasaan eh, dia dengan alqamah. Dengan sebab apa? Ha makan ni sat ni. Berasa, berasa sungguh. Hal lain tak ada berasa dengan alqamah. Lalu lah, mak itu nabi pun royak kepada mak dia. Kalau begitu hei ibu berilah maaf kepada Al-Qamah. Insya-Allah sebentar lagi dia akan boleh mengucap. Mak dia pun masya-Allah mari dekat Al-Qamah. Dok nak nak nak nak, nak mati dah. Wi maaf. Hei Al-Qamah, mak teri, teringat ha ni. Jolah ni boleh jadi sebab ni. Gapo? Mak berasa sungguh Al-Qamah tak makan makan ni hok mak buat dihidang makan hari tu bawi maaf pak tu mula hal tu mula mula boleh kecek sebab nabi duk ada dalam majlis tu lalu umuh dia alhamdulillah mula boleh boleh boleh boleh mucak la ilaha illallah barulah alqamah mati ha ni satu kisah walaupun pandok memberi arti kepada setiap orang anak apabila deraka ataupun buat jadi ibu bapa dia tergurih perasaan. Sebab tu kita dalam ayat ni ayat 25 ni bukan arti ha ibu dan bapa saja tapi semua tiap-tiap cara dosa-dosa besar yang pernah kita biasa buat dulu-dulu Allah tak <clears throat> Allah Taala lebih tahu dalam hati kita. Kalaulah kita bertaubat kita berimeh serta dengan kita baik pula amalan kita seperti mana Allah Taala raya di dalam suratul furqan illa man taba wa amana wa amila amalan saliha orang biasa bunuh orang biasa apa ni zina biasa gotu banyak perkara yang Allah Taala raya ayat belum pada tu tapi Allah masih lagi buka peluang kepada setiap orang illa man taba kecuali orang yang bertobat wa amana orang tu beriman serta ngakuat pula iman dia wa amila amalan salihah dan serta dengan beramal dengan amalan soleh faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat maka orang pasal ni Allah akan tukar daripada hak jahat-jahat biasa buat lepas mari dah tukar jadi Hak baik ni. Ha ni duduk di rahmat Allah Taala betul-betul ni. Lepas tu duduk di kita sendiri. Nak sungguh ke? Ke tak sungguh? Allah lebih tahu dalam hati kita macam mana. Sebab tu termasuknya dengan ibu bapa kita dan semua tiap-tiap cara hak kita telajuk doa dalam amal perbuatan kita, kecek pe kita, kelakuan kita dan sebagainya. Eh, insya-Allah saya baca 2 3 ayat sat ni, dia terjemuh hurai so ayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.